hari ni aku bawa kaum kerabat aku. Kita nak main satu game ni. Ni. Dia five je. Ni kita dah sediakan whipped cream. Ya. So, tapi kita tak nak main biasa-biasa. Kau kena macam tu je malang. Tidak-tidak. Kita ada denda. Tapi denda kita best je. Makan-makan. Kita suka makan-makan. Kita kan akan makan Murtabak Maggi Pedas Giler, Sedap kan? Sedap? Nak lagi sedap? Kita tambahkan dengan Nutella Semua semua? Susah tu unboxing, unboxing Aku beli dekat Shopee ya Siapa mahu bolehlah beli nanti kalau aku rajin Kalau lah mana campak ni campak bawah tu lah Kalau eh, rajin aku akan apa? Tak letak ni. Ha, ah, pandainya dia. Tak nak letak ni. Tak letak. Tak muat dia muka dia. Nak tak nak tu. <laughs> Macam lucu je. Memanglah lucu. Ha. Kita guna tangan yang ni. Yang yang lipis sikit okey. Ayah tangkap gambar you all. Ini kita ada Nampak ke muka aku? Kita ada spinner dekat sini untuk kita pusing berapa kali nanti. Okay, so dah kita tengoklah sama ada kena tak. Bila kena baru kita kena makan. Kita buat tadi ya. Okay, letak bawah. Kamu nak guna tu? Tak nak tak. Bawa aku je lah. Asum. <laughs> ah, jadilah. Biskit. Eh, kita tak tak tali lagi. Sikit kan <laughs> Okey nak tali lah siapa jalan dulu Nak tali lah tali tamplok Tamplok Tamplok Alang Okey lah tak tahu macam oh. Ikut kereta je lah lepas alang Okey nah. Lepas tu pusing Haa pusing Tukar tali kot dari atas hmm. Satu dua tiga Empat kali okey Good luck Okey jap jap, jap. Satu, dua, tiga Tiga Empat, alamak dia kena Apa nak jaga kena adik Menaji, menaji Dah <laughs> dikata kot Tak, tak, tak, tak Eh, tegak lah tegak Mesti aku ni. Satu, dua, tiga Empat Weh, memang kena lah cerita dia <laughs> Aku dah agak dah mesti aku yang kena dulu. Patutnya eh, belak tak silat. Eh, kenapa macam tu? Satu, dua, tiga. Ya Allah, ada Ah, salah! Adik. Ah. Adik, good luck. Sabar, sabar. Satu, dua, tiga. Lima, Lima. yang Satu. Ah! lain. <laughs> Bertisu mana lah? Tak ada. Ya, aku ada lah je. Ada oh, <laughs> <laughs> oh, oh, lah. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Ada lah. Ada Kesian dia. Kau kelak lagi. Aku tak terangkan kita. Tak aku kata sabar dulu. Laju je tutup lah kat mata tu. Kena tutup mata. Kena tutup ambil tisu kat dapur. Eh, Basah lah. Ah, ah, cik dia ambil tisu kat dapur. Ambil tisu. Aku susah. Ni. Lah. Susah nak keluar. Cepat-cepat. Tengok tu terakam ke tak? Kau penat je momen adik kena tadi. adik akan makan satu potong aku punya ni. Tabak Maggi pedas gila. Macam adik dah lama malas nak join masuk video. Tak. Kena pula kat dia. Adik suka. Uh, sebab kita nak bagi pedas, adik tak boleh makan pedas. So tak payah. Potong-potong dua? Sikit je. Okay. Kita tak nak telah atas ni. Anak main makan Oh ni lepas tu memang nak main macam tu Kita tak ada duit lagi nak Kamu bagi Kamu dalam Nutella tu dulu hmm? Ha? Apa awak ni? Makan Nutella dulu baru makan Maggi bawah tu Malah rasa sedap tolong aku Kena sikit Memanglah akan kena Yalah. Sebab lah, aku kata kat Acik Itu kan ke mana pun Gila Nampak ke nanti semua nampak dalam tu Kecil-kecil Sabar Acik adik makan dulu kau lupa. Sabar, sabar, sabar. Sabar dulu nak tunjuk ni. Okay. Tunjuk aku lah. Makan ni. Tak, tunjuk ni je. Pat, close up. Okay, adik dah makan. Dia tunjuk. Satu, dua, tiga. Ha? Tiga. Satu. wah. Ah, aku baru ni ni kan, Cuba rasa Tak rasa whipped cream macam manis. Taklah. Dalam lah. air selalu. Dalam air aku tersalah tak suka lah kalau ada whipped cream. We have selamat first round. Tak jam bos ke penuh. Yalah first round je. Dah nak semua kena. Yalah baru dah fun takkanlah tak kena. Kan ada lah rasa sedap tak? Rasa pelik. Rasa tak apa-apa adik. Nachi. Hmm. Makan. Kita habis tisu. Sampai One Nana Rasain lo Sampai kelar tu krik. Menang dapat apa dapat duit Tak duit Belum dapat duit lah Buat nak buat itu pun malas Pada dapat boleh lah Satu, dua, tiga Lima hmm. Jadi <laughs> ni tunduk. Hmm, macam tu eh. Dia pun tak, tak tunduk pun kira. Macam mata. Okay, eh, COVID dia je kena. <laughs> Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Eh, yes! Ya. <laughs> Mampu aku yang kena kejap lagi. aku yang kena. Hmm. <coughs> Padahal aku memang auto pejam bila pusing benda tu. Ya. Takut lah auto pejam. Eh, apa lima lagi? Memang kena lah. Syot lah, ha, syot Bismillah Memang <laughs> kena <laughs> Kenapa kena kat sini lah, tak kena kat mulut ke? Aduh begini Begini rasanya Aku dah ready dah aku aku dah Sekarang alam masih bertahan lah Main tiga kali Okay. <laughs> ada buat tu. Apa lah tak depan je lah benda tu. Eh, kabur pandangan pandang aku. Kena lain siapa. Oh, kau pun pakai ni. Hmm, sedap. Sure sedap. Oh, banyak pula. Letak di dalam siap-siap. Eh, tak. Oh, banyak pula aku buka. Tu, tekan lagi. Hmm. Eh? Tadi boleh. Eh, tak dapat ke? Sabar, sabar, sabar. Oh, mak merci. weh. Merecik. Guys, makan. Tabak. Maggi pedas gila Nutella. Hmm, berik <laughs> Ada ada lagu. Kat sini. Dah. Memang bergetar. Sekejap. Kotor tangan. Habis tisu. Satu Dua Tiga Dua Sabar sabar Sekejap mati siap siap Setiap aku kena Tu dah tiga Tu Dua <laughs> Macam mana nak dua lambat kan ah, Haa dah ah, Aku kena <laughs> Satu alam kena lah Satu Dua Tiga tu tu eh tanta cik tak guna pun <laughs> alam alam bagi kita kena pusing lah bagi alam kena hmm nanti tak tahu apa yang <laughs> kena Lepas tu orang kata Orang semua Buat video makan Lepas tu kenyang Tak larat Tak larat ah, Adik dah makan Acik dah makan Tu Kalau ah, tak tu tertutup bukan Satu Dua Tiga lima Lima Ada tadi lima pun Tak kena sebab tak ada akik tu kena Sekejap eh Dia tak tentu juga Ya Allah tolong dia baikkan ya Allah. Wajar laju. Dia paling tak kan. Apa kata nanti kalau dia tak kena kita spray kat muka dia. Denda lah tak kena. Tadi awal-awal tak dicakap pun. Ah, yelah kita kena nak kan ubah rules di saat akhir. Hey, eh, kalau ada kontrak ni boleh saman. Tak ada kontrak. Mana Aci kita tak kena Satu, dua, tiga Dua Ya Allah jangan lah kena kan Tolong Tak tahu kena Oh, <laughs> Aku ni kena Hei Kena <laughs> nak pusing Satu, dua, tiga hmm. Laju tu dia pusing kita patut ajak Iti e kan, <laughs> mana satu. mana ajak lah kita kena ada. Dah tiga round dah. Tiga kan? Ha. Tukar tempat lah. <laughs> Lepas tu gua empat round. <laughs> tak apa tu. Dia tak kena kita sepahit kau. Bahas. Ni. Mesti aku buah. Eh makan lah dulu. Eh, Ayolah kau dah eh, makan. Oh. Okay, eh, sebab benda sedap boleh. Satu, eh, dua, tiga. Empat. Racun dia kan kena kena kena kena kena kena orang live weh kena dia apa Itulah aku ajak tak tadi live lagi Sampai habis dah kisah No Ui, dah habis tisu eh. Tahu kalau aku kena, aku lah guna apa? <laughs> Guna tudung, baju ayah. Bazi. Hmm. Patut nak main lagi lah. Tak. Apa nak pusing biar aku kena. Nak lagi. Nak lagi apa? <laughs> Patut makan ni dengan whipped cream. Uh -uh. Okey boleh kita. Okey ni round yang ini. <laughs> Boleh. Lah. Around last Tak tahu dah setengah jam Kan nanti aku yang dapat bagus. Baguslah kau tak nak dapat lagi pun Bukan teruk kau rasanya Satu tu dah lah Dah lah tu banyak nak. Oh, oh Ada yang kena pun Tu Oh lah yang kena <laughs> Tu dua tiga baik. Ya Allah Tuan Allah tunjukkan keajaiban ni finally dia kata, ah makan yang whipped cream kau. Whipped cream kau ke? Mari tisu. Buka mata pula tu. Memanglah aku tadi buka mata. Labia. Habis dah macam kita nak lap nanti banyak gila kau mengguna kan. Tak, cik tadi sampai dua. Ambil lah kau nak makan dengan whipped cream kan. <laughs> tak nak lah bagi. Eh, tak nak kata semua. Bagi <laughs> Bagilah aku rasa dengan tu. Ah, makan dua-dua. Bubur cream satu, bubur metela satu. Bak tu. Dah habis penutup. Sebab Alang kata kita patut hmm. makan dengan whipped cream <laughs> Tak payah letak banyak Yelah sekali je lah Secoit atas macam cup cake ha. Nah kalau nak tak Nak pun nanti Alang Mata Mata kabur Mata kabur Aku pun nak buat Baru first time kena hmm. <laughs> Ya Allah selamatkanlah aku <laughs> hmm. Lagi sikit Makan Maggi dengan whipped cream dah. Sedap kan maybe tak pedas ke? Hmm. Alah rakam. Satu. Yep. Nak rasa juga mie dengan whipped cream macam mana? Lepas tu dah tak ada ni. Satu, dua, tiga. Empat lagi. Nak adik ni. Oh macam kena je ni. Syurah je Syurah Sebab aku rasa berat benda tu dia nak naik uh, Macam mana ni? Macam mana ni? Dah biar lah, Ada buat tisu je? Hmm, tisu aku tak demo guna tisu banyak sangat Aku satu je Nampak? Aku nak tekan Sabar dek Dia dah nak tekan Yang tak sabar-sabar pula uh, Aku yang sekali je nak. Aku rasa sangat pun Wait, kering lah ah, Lepas tu, baik makan nanti Oh, tangan aku ni. Eh. Tak macam mana. Ada ya bubur kat sini aku nak makan. Benda ni. Hmm. Segar-segar dia macam alang tadi. Setitik, setitik. Hmm. Okay dah. Yang aneh-aneh saja. Tang kotor. Saya tu Satu dua round, tiga round, tiba dah empat round Satu, dua, tiga empat tiga Aku kena Tengok acik aku tak pernah tak kena. Aku tak rasa apa yang dekat dah lagi ha, tiga. Dia dapat tiga. Cak! Oh, dia nak angkat macam nak terangkat je benda tu. <laughs> macam aku yang kedua tadi. Aku rasa je benda tu nak naik dah. Lagi satu, lagi satu. Cik. Okay lah, itu saja. Acik kenyang main <laughs> Tapi jangan pergi lapar Okey nak makan Eh, sabar tak bubur tu lagi Masalah <laughs> Ada Ambil hidup Bukan dia jatuh Nak boleh makan tak? Makanlah Okey. eh apa gitu tunjuk tangan ni Okey. itu saja video kita untuk kali ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Dan juga komen yang murni saja. Jika anda bukan murni, komenlah yang murni. Walaupun anda bukan murni. Okay? Bye. Ni win kita hari. Aku dua, ni, aku ni dua kali empat, kau empat pusing kan? Aku ni dua kali kau guna sekali. Ada kena berapa kali? Dua, dua ke tiga? Kau? Kau? Tiga Aci. Empat lah. Empat empat dia kena. Betul lah. <laughs> Kesian Aci. <laughs> okay, bye. Jumpa lagi next time. Marilah kita.